preceder os teus voltarás home. Do assim we voltarás home, no ex pacífico si Puer natus tuus was Добрий Ісус спав